Hi guys! Hello. May challenge kami na gagawin ng aking asawa. Bali maglalaro kami ng hop. Hop and hop and... Mag screen recorder lang kami. Yung lalaruin namin, makikita niyo rin yun. Pag na-upload na namin. Um, welcome again sa aming vlog. Ngayon lang ulit kami nakapag-vlog ng kasama ko kasi sobrang busy. So, start na tayo, be. Hmm. Challenge. Uh, okay. Uh, best of five. Ah, ganito pala yan ang mechanics ng aming challenge. Maglalaro kami noon, tapos, kung manalo ako, kantahan niya ako. Kung manalo siya, kakantahan ko siya. Bali, ang magiging ano, best of five hanggang best five, five rounds. Okay, let's go without a do further. Ako. Naka-record na yan. Best of 5 ah. Huh. Kita mo yan, no? Sunod-sunod yan. Sa center yan, no? Ha, ha, ha, ha. Oh? Hmm, Nag-iba-iba ang Pag ano... Tingnan Sakit na palagi. 13 ako. Wala pa nangyari, oh. 38. <laughs> Nasa 38. Oh. 50, malapit na. Pag kumanta ka, malayo, no? I-record din natin? Siyempre. Tingnan mo, malayo na, no? 16 na, 70. Wala lang sana yung floor na gumagalaw ba? hop, hop, hop, hop. Lala, Da, da, da. Oh, 100 yan, be. Ganyan kaya, oh. Ah. Kumain. <laughs> Bakit kasi na? Ako na naman. Ilan score mo? 99. So, 99 ka. Ako na naman. 99 siya, guys. So, ako, start na ako. Hanggang 30 ka lang. Pangit yung bola. Ayoko to. Ah, wala. Talo. <laughs> Dapat i-change ko to. One point. Sige na, magkanta ka na. Oh, no. Best of five nga. <laughs> oh, sige, nakawan na tayo. One na ako. One na? <laughs> Chamba lang yun. go! Ah, 200 na. 200 na ako. 200. Number 1, 1 na ako. 1 point na ako. Hindi, eh, 1 point na rin ako sa'yo. Kung ma... na ako eh. Kung hindi kita maano eh, malagpasan. 100. 1 point. Oh. Oo. Nasa record. Ba't kasi... Oh! Ako na naman, talo ka na be. Round 4. Around 3 Round 3. Ilan yan? 93 lang. 98. Ay, 98. Nagburagwit. Nahulog na siya. Mahulog ka na? Hindi ah. Ka na oh. Ay, naka. Pag sa 97 na yan ah. Nalaglag ka na. Nalaglag ka na. Nalaglag ka na. Four points. four points. Parang four points. Round three yun eh. Joke lang. Three points pala. 3 yan, dapat malagpasan. Ay, hindi ka na. Thank you. Tapos, see, <laughs> last two games, ako na naman. 99. <laughs> ano ba yan? Pagkulalat. Kulilat yung score mo. 99 dapat. Nabutan natin to. Sayang, may iba sanang laro tayo na. Kana ah, kasi ginagamit ko eh. Ka na game na yan. Kalawete ako eh. Mamaya pag umabot na sa 90. Lipat ko sa kaliwa ko. Close the door eh. and then Ay! Wala na, babe. Talo ka na, babe. <laughs> Last game. Oh, It's my turn. 60. Magpili ka na ng songs. Anong song gusto mo? Gusto ko yung ano. Oh, lagpas na naman. Ha? Oh, tama lang. 60 ka lang. Kanta ka na. Ah, ganito kayo. Iskilag ko So, guys, yun, nanalo nga ako kakantahan na ako ng asawa ko. <laughs> Wala lang, kahit na isang score. kahit isang score man lang, wala. Sige na. Sige lang ah. Bawi. Anong kanta? Uh, ito, madali lang. Sige, sige. <laughs> Eh. Kanta. Tinamasta. <laughs> Tinamasta. Twinkle, twinkle. Wag yan! oh, Grabe siya. What you are up above. Ang daya. Ano na kanta ba? Um, you ever had a dream that, that, that, that, that was born to love you. Aye. <laughs> I'll do anything to make you mine till the end of time. Mm. I never understood the Wala ba kayong makakamay dyan? Naya, clap you for watching. Thank you. Bye. Goodbye.